калайдан кесилген бирдей өлчөмдөгү эки табакты алыңыз бир табактан куту жасап табак менен кутуну суунун бетине түшүрөлү табак чөгүп куту суунун бетинде калкып турганын көрөбүз нерсенин жүрүм туруму тартылуу күчү менен сүзгүчтүн ортосундагы байланыштан көз каранды бул учурда пластинкага жана кутуга бирдей тартылуу күчтөрү аракет кылат ошондуктан аларга ар кандай сүзгүч күчтөр таасир этет чыныгы сүзүү күчү дененин көлөмүнө жараша болот кутунун көлөмү табактын көлөмүнөн чоңураак демек кутуга чоң сүзгүч күч аракет кылып ал калкып чыгат